الكون أضاء منك مكة شريفة هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المحروسة الكون أضاء منك مكة شريفة هيا بنا نسعى ونقبل Oh. طالعوا عرفات ولبوا نالوا مناهم صلوا بمنا يا عيني ضحوا You know. razão then